චීනයේ සිනොපෙක් සමාගම ඔස්ට්‍රේලියාවේ යුනයිටඩ් පෙට්‍රෝලියම් සමාගම සහ ශෙල් සමාගම සමඟ එක්ව අමරිකා එක්සත් ජනපදේ ආරම් පාක සමාගමට ශ්‍රී ලංකාවේ සිල්ලර ඉන්දන වෙළඳ පොලට පිවිසීමට අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා. එය අනුව මේ මස අවසන් වන විට අදාළ සමාගම් තුන සමඟ ගිවිසුම් ගතවීමට නියමිත අතර ගිවිසුම් ගතවීමෙන් අනතුරුව මසක් තුළ එම සමාගම් මෙහෙම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. අදාළ විදේශ සමාගම් තුනට ලංකා කංජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ අනුමත මිලට වඩා අඩු මිලට ඉන්ධන අලවි කිරීමට රජය අවසර ලබා දී තිබෙන බවටද තොරතුරු වාර්තා වනවා. අදාළ විදේශ සමාගම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන අලවිය සඳහා පිවිසෙන විට මිල පිළිබඳව තරගයක් පවතුන ඇති බවටයි පසුගියදා පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකරද ප්‍රකාශ කර සිටියේ. සමාගම් තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳපොළට එනවා. මේ සමාගම් තුනක් ලංකාවේ වෙළඳපොළට දැන් IOC එකක් තියෙනවා. දැන් මේ වගේ සමාගම් ලංකාවේ වෙනකොට එහෙම තුල අපිට ජනතාව කියන මොන වගේ දේවල්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජනතාවට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මීට වැඩිය ඉන්ධන වලට සහන තරගකාරීත්වයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔවුන් ආනයනය කරන්නේ වෙනත් තුන්වෙනි හතරවෙනි පාර්ශවලින් නෙවෙයි. ඔවුන් ආනයනය කරන්නේ ඔවුන්ගේ මව් සමාගම් තුලින්. ඒ නිසා ඒ ලබා ගන්න වට්ටම් තුලින් මිල පිළිබඳ තරගයක් වෙයි. ලංකා කනිත්වල නීතිගත සංස්ථාවටත් වෙනදා වගේ කරන්න බෑ. ඔවුන්ටත් අවම මිල ගණන් යටතේ තරග කළ යුතුයි. කවුද නෑ මිල මිල නියාමනය මිල නියාමනය පිළිබඳව තියෙන්නේ සූත්‍රයක් තියෙන මිල සූත්‍රයක්. දැනුත් තියෙන මිල සූත්‍රය. ඒ මිල සූත්‍රය අනුව තමයි ලංකා යූස් සමාගම අලවි ආනයනය කරන ඇනවුම් වල ප්‍රමාණය